और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star Be back! All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star Trust none of Fucking with me, call up on no boozy and show up and the shot toss Divine When my homies pull up on your block, they make that thing go grata-ta-ta Sunday ain't no competition ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਤੇਰਾ ਕਲਾਮ ਮੁੰਡੇ खत्म bye bye tata good bye गया बेसिक ट्रिक है एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए